No sé, Borja. Es que no, no me veo preparar. ¿Pero qué preparación? Solo necesitas quererme. Pero por lo que veo no me quieres lo suficiente. No es verdad, no digas eso. Pues ya llevamos un mensaje, Yo te quiero. Te lo he demostrado. Pero tú tienes las dudas. No, no son dudas, es que no sé. Me había imaginado que la primera vez pues, tenía que ser... Maravillosa. Y lo va a ser. Tenemos la casa para los dos. y no nos deja condones. <laughs> ¿Qué más necesitas? No sé. Necesito tiempo. Mira, ya veo lo que pasa aquí. No pasa nada, tío. Es que... Necesito tiempo, nada más. Mira, los tíos tenemos otras necesidades. Necesito que me demuestres que me quieres, no solo que me lo digas. Quiero que me lo demuestres. Este fin de semana es el momento. Piénsatelo. Si no me quieres lo suficiente, pues lo dejamos. Hombre, tampoco es Pero de buen rollo, sin problemas, que no pasa nada. Soy muy comprensivo. Pero esto es lo que hay. Te lo piensas y me llamas, y punto. ¿Pero dónde vas? Es entrenamiento. Pero si falta una hora.